Cuando una persona está dando muchísimo y está esperando recibir muy poco, ahí hay algo raro. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbres, ¿a qué distancia pongo la vela? ¿Saben que no es solamente la vida sexual? Es, ese mensaje, es ese qué bonita te ves, qué rico te quedó, y muchas gracias. Yo te invito a que no pienses que es lo más fácil, también piensa que es lo correcto si no sabes qué hacer, por lo menos empieza con lo que no tienes que hacer. De eso se trata crecer en conciencia, ¿no?